Nach heißen Sommertagen kann man in der kirgisischen Hauptstadt die kühle Abendluft genießen. Auf der zentralen Erkindik-Allee, auch als Derschinka bekannt, treffen sich regelmäßig Besucher, Touristen und die städtische Jugend. Abends kommen in diesem vornehmen Viertel Bischkeks im Club 247 wöchentlich die Fans von Stand-up zusammen. Manche von ihnen wagen sich auf die Bühne, um sich in der Kunst des Humors zu üben Сейчас вот в стране нет работы, и вот у всех, да, кризис, да? Вот у кого кризис, похлопайте, пожалуйста. Просто это ничего страшного, просто настоящий кризис это вот, когда вот вместо туалетной бумаги вот стоит вечерка. Когда вот, вот когда вы по ней искали вот вчера еще работу. Das wöchentliche Treffen wird vom Stand-up Comedy Bishkek organisiert. Dieser Verein wurde vor vier Jahren gegründet und hat momentan ca. 50 Mitglieder, die meisten ehemalige Teilnehmer der Universitätswettbewerbe des Clubs der Lustigen und Einfallsreichen kurz (KWN). Der KWN stammt aus Sowjetzeiten und ist bis heute eine wahre Institution in der ganzen Region. Diese jungen Leute, die abwechselnd auf der Bühne des Clubs auftreten behandeln aktuelle Probleme der kirgisischen Gesellschaft, besonders die Arbeitslosigkeit. Die meisten von ihnen haben nach ihrem Studium keine Arbeit gefunden. Einer von ihnen ist Beka. Er hat keinem seinem Studium angemessenen Beruf gefunden. Stattdessen hat er ein kleines Geschäft eröffnet. Und seit zwei Jahren macht er Stand-up. Ну, это по кайфу. Выходить и э, со зрителями общаться, говорить свою жизнь и понимать, что вот зритель в твоих шутках, в твоих высказываниях узнает себя. то это, это ни с чем не передаваемое Да, голос. Голос общества в целом. А голос вот именно то, что сейчас на данный момент в стране происходит. Вот именно это А в стране происходит то, что ну, чуть э, не самая экономическая э, стабильная ситуация, вроде то, что, мы, мне кажется, мы из-за того, что еще кризис, то, что ну, мы тесно связаны с Россией, с рублем, потому что курс не самый лучший, если в любом случае отдает. Э, средняя зарплата, если я не ошибаюсь, у нас, например, 9 тысяч, по-моему, максимум. А при нынешнем курсе, курсе э, при ценах, это, мне кажется, нереально прожить, то не знаю. А это молодежь, это не, не, не какой-то вот население, это молодежь, нам, и которым надо строить семью, там, заводить э, детей, то есть, и за 9 тысяч в месяц это абсолютно, конечно, адекватно, то что это невозможно сделать. Мне нравятся шутки, где вот стендапер выходит и говорит то, о чем многие молчат которым не принято говорить а в том или по, по, по, по тем или иным причинам. В этом плане Кыргызстан наша э, самая вот свободная страна во всей Центральной Азии. Мне кажется, свободнее, чем в России даже. Чем в России, чем в других республиках Потому что у нас свобода слова. Über die Meinungsfreiheit in Kirgisistan kann sich der junge Künstler freuen. aber in allen Nachbarländern ist die Lage vollkommen anders. In Usbekistan braucht jeder Künstler zum Beispiel eine offizielle Lizenz, um im Land aufzutreten. Diese Lizenz kann aus vielen Gründen entzogen werden, wenn der Künstler zum Beispiel im Ausland weniger als 250 Zuschauer anzieht und damit dem Ruf des Landes schadet. So ist es Sitora Farmonova ergangen. Diese Künstlerin der kirgisischen KWN-Gruppe Asia Mix hat ihre Lizenz verloren – weil sie obendrein ihre Auftritte im Ausland nicht angemeldet hat. Ihr Lizenzentzug führte zu einer Welle der Solidarität, besonders in Kirgisistan. Die Leitung des Stand-up Comedy Bishkek muss trotzdem darauf achten, wie bestimmte sensible Themen behandelt werden. Der Verein bestätigt, den Teilnehmern noch nie Themen verboten zu haben, aber Ayberg, der Leiter, und Nagi, ein Autor, relativieren. конечно, стараемся э, религию не трогать, потому что сейчас это в целом мировая острая проблема <laughs> религии. Мы работаем на, э, так сказать, имя стендапа, потому что мы хотим, чтобы за стендапом закрепилось имя как людей, группа людей, которые шутят правильно, грамотно, может быть, даже воспитыван. Самое главное, как бы эстетично. Это все можно подать э, в разной форме. То есть взять какую-то жесткую шутку и как-то ее обыграть. К примеру, есть у меня такая старая шутка про религию, допустим. Так, <laughs> Джамаль, Бывает, как бы люди держат пост перестают есть на определенное время, а есть те люди, которые все это делают на показ. То есть э, выкладывают это в Инстаграм. Это уже не пост, это как бы репост. Такая То есть понимаете, шутка, да? да? Это уже больше такая эстетичная штука. То есть насчет нее никто и ничего не скажет. А если напрямую, как бы кос, не косвенно, а напрямую задевать, естественно, такое мы убираем. Политику тоже трогать можно. Наш президент оказался очень талантливым человеком, не только в плане политики, но и песни, да, это и поет песни. Творчество. Почему а не пошутить пошутите то, что он поет? Как э, человек, пишущий юмор, пытаюсь подумать, да, прикольный президент, поющий президент, не в каждой стране поющий президент есть, да? Э, я подумал, такую шутку, пример шутки, да, например, почему бы мне не жениться, но э, друг говорит, а что сейчас не жениться? Я говорю, я жду следующего года, а зачем? Чтобы Атамбаева позвать себе на, кор на корпоратив. Мне без тебя и в дожди сушь, Мне без тебя и в жару стыть, Мне и в жару stыть. Die Einnahmen des Stand-up-Comedy Bishkek kommen vor allem von Szenen, die für TV-Serien oder Werbung geschrieben werden. Die geschliffene Redaktionspolitik erklärt sich auch dadurch, dass die Kunden ausländische, besonders kasachische Medien- und Werbeagenturen sind. Die Formel scheint zu greifen. Im Juli gewann das kirgisische KWN-Team Asia-Mix den angesehenen russischen Wettbewerb. Мы не осознаем, э, насколько вокруг нас крутые люди, потому что они выиграли главный юмористический как проект, фестиваль, фестиваль э, в России, это круто. Они все выходцы из КВН, Кыргызстана. И чемпионы из Кыргызстана, значит, на данный момент Кыргызстан делает лучший юмор по СНГ, на данный момент. Да? говорит обо всем. Что мы не зря здесь все. Говорят, что шутит тот, кто хуже всех живет или <laughs> имеет больше всего проблем. Поэтому можно и с другой стороны подойти. Но подходим с лучшей стороны. шарымдың қимылын көріп қалбаймын артта аммен упақтып кептірмей жыламын алға керек болса жалға жиіркіндік бульварға белек толық маға жолықсам дос балдарға айтпаймын жалға